दोस्तों सबसे पहले आइए आज सीखते हैं YouTube से गीत या वीडियो कैसे डाउनलोड किया जाए तो Google पर चलते हैं यहां पर लिखिए YouTube फ्री डाउनलोड और उसके बाद यहां पर बहुत सारा फोल्डर खुलता है उसमें से हमें थोड़ा लेकिन वो डाउनलोड नहीं किया जा सकता नीचे आइए देखिए यहां पर लिखा हुआ है डाउनलोड और इसके ऊपर में भी एक जगह पर था वो दरअसल सर्च करने की ज़रूरत होती है यहाँ देखिए क्लिक करने के बाद डाउनलोड शुरू हो गया है यहाँ पर प्रॉपर्टी आपको दिख रही है इसका वर्जन क्या है टोटल डिटेल जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है डाउनलोड की प्रक्रिया जारी है और ये डाउनलोड होने के बाद ये रहा यहाँ पर मतलब वो एक दो जगह पर होता है उसको हमें देखने की ज़रूरत होती है इसको यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है ये देखिए यहाँ पर वो तैंतीस एम का है और ये हो रहा है ये पूरा ट्यूब ब्ली हो जाएगा यहाँ तक पूरा इस एरिया को जहाँ तक रेड किया गया है ये ब्ल्यू किया गया है और देखिए यहाँ पर आप डाउनलोड हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर और उस पर हम डबल क्लिक करते हैं उसके बाद वो इंस्टॉल होने लगता है और इंस्टॉल होने के बाद वो ऐसे इस तरह से खुल जाता है ये यू यू आर एल है जहाँ पर हम उसका लिंक कॉपी करके पेस्ट करेंगे वो कैसे करेंगे तो आइए चलते हैं देखते हैं किस तरीके से किया जाता है गूगल पर जाइए कोई वीडियो का लिंक खोलिए या देखिए वीडियो को जैसे मैं यहाँ पर आ, कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए ये खुल गया है एक ट्यूटोरियल है यहाँ पर और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका लिंक है इसको कॉपी करेंगे ये पूरा का पूरा एरिया और कॉपी करने के बाद हम सीधे लेके जाएंगे यूट्यूब पर वहाँ जैसे ही हम खोलेंगे अपने आप ये वहाँ पर चला जाता है कई बार नहीं जाता है तो वहाँ पर हमें रख करके कर्सर पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर हो गया है आप चाहे तो इसको टैली कर सकते हैं देखिए वो पूरा area five one eight C जो पेस्ट हुआ है एक्यूरेट वही है या नहीं है हम गूगल पर चल के वापस देख सकते हैं आइए देखिए कैसे हो रहा है उस लिंक को आपने यहाँ पर यहाँ कर्सर रखा हुआ है फाइव वन एट सी पूरा का पूरा ब्लू वाला एरिया और यूट्यूब पर जो रखा है आपने वहाँ का पूरा का पूरा एरिया तो देखेंगे सेम है इसका मतलब आपने जो लिंक डाला है वो सही डाला है और उसके बाद आ, नीचे में आप आएंगे रेड कलर का है ये रहा रेड कलर का क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है ये पेज है पूरा का पूरा और यहाँ पर पूरा इसका डाटा दिखा रहा है ये देखिए एक किस तरह से यहाँ पर प्रोसेस शुरू हो गया है इस कितने एम का होता है कितना टाइम लगेगा किस स्पीड से चल रहा है ये सारा का सारा है ये चालीस एम का है और ये इस तरह से यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है और डाउनलोड होने के बाद आप डाउनलोड फाइल में जा के इसको देख सकते हैं सुन सकते हैं थैंक यू